Eh, ndakizi cyitwa corona ubwo buryo abandi bari gukoresha natwe nibwo turi gukoresha <laughs> ahubwo mwebwe mwatuvuganira nimba hari izindi nkunga z'utwo dupfukamunwa n'izo zaga bakaba bazitangaho ku masoko ahantu nk'aho ngaho hateranira abantu benshi kugira ngo abantu bose babibone uyu nguyu ni umutware wanjye turacuruzanyamo hano ntabwo tugikora imibonano idakingiye ni yellow tv nk'uko mumaze kubimenyera rero nk'uko mwari musanzwe mubimenyereye ndagarutse ni jay mubera nk'uko mumaze kubimenyera ahangaha rero turi turi ni kimisagara cyane turimo turagenda tuganira n'abaturage tumenye ese iki cyorezo kiri hanze ahangaha cyahagaritse abantu amaraso cyahagaritse isi yose amaraso abaturage bo barabizi bazi uburyo cyandura se ese ni izihe ngaruka kimaze kubageraho akaba wa mugabo rero ngo bakubitire konvesheni nanjye manuke mu kabuga ka musha reka nanjye mbatangatanga ahangaha nganire n'abaturage batubwire uko babona ibintu byifashe ndetse n'uburyo icyo cyorezo kimaze guhagarika ubuzima bwabo nicyo bifuza nicyo bumva cyakorwa mu rwego rwo gukomeza kwirinda korona virusi bagira isuku bakaraba ah, ndetse birinda n'ibintu byo gusuhuzanya nyamuneka kubera ko ari bimwe mu bintu bituma iyi ndwara yandura mu buryo bworoshye reka tuganire n'abaturage rero batandukanye twumve n'iki babitekerezaho ese barumva ingamba zafatwa ari izihe kugira ngo tujye mu murongo umwe n'uwo igihugu cyacu kirimo bogari muratangira mutwibwira eh, ngewe nitwa dini ya mungu Elias gikona Elias gikona eh. gikona ni izina ryawe gikona ni izina ryanjye kuko n'ikipe ni iyanjye none se iryo zina ryawe gikona riri ku irangamuntu ntabwo ari riri ku irangamuntu ni izina ry'akabyinira eh, ni ukuvuga ngo n'ikipe ni iyawe eh, n'ikipe ni iyanjye wowe ntabwo uri umureba kandi tubona wambaye imyenda y'abareba ni umwenda w'akazi buriya nta kuntu ushobora nko kuvuga ati ibintu byo kunyambika nk'abareba kandi njye ndi igikona igisarubeti cyanjye bakigira umukara n'umweru imyenda imyenda y'ikipe ntabwo umuntu ayijyana mu kazi arayisohokana Eh, ni ukuvuga ngo ubu Rayon siporo wayipinze cyane ukayikorana mba nayipinze nkayikorana kabisa <laughs> yeze hanyuma gikona turimo turagenda tuganira n'abantu tureba uko ubuzima bwifashe eh, ngira ngo hari icyorezo kiri hanze aha ngaho urakizi icyorezo kiri hano hanze ndakizi cyitwa ngo iki korona virusi icyo cyorezo se waba ukiziho ibiki icyo cyorezo ukuntu nyiziho ni uko kiri gufata abantu vuba vuba eh, cyane cyane abantu baturutse hanze kiri gufata abantu baturutse hanze gusa bari mu gihugu ntabwo kibafata abari mu gihugu uko tugenda tubyumva ku maradiyo hirya no hino nta muntu wo mu gihugu baragisangana abagisangana abantu n'ubundi baturutse aho ngaho hanze n'ubundi hmm. none se mwebwe nk'ahantu kimisagara ni ubuhe buryo muri gukoresha kugira ngo mwirinde icyo cyorezo eh, kimisagara rero uburyo turi gukora kugira ngo twirinde icyo cyorezo eh, ndibwira ko niba utaragera hano ku muryango w'isoko rya kimisagara uri buze kuhagera hari kandagira ukarabe ni ukuvuga ngo umuturage wese winjiye mu isoko rya kimisagara arabanza akagenda agakaraba n'isabune yabigenewe akinjira mu isoko asa neza namwe muri hano hanze y'isoko si ubwo murimo murakoresha ubwo buryo ni ukuvuga nkatwe tuba turi hano hanze igihe kinini iyo tugiye kwinjira mu isoko n'ubundi twebwe twamaze kubimenyera turakaraba nk'uko bisanzwe eh. ubundi musobanukiwe neza uburyo iki cyorezo cyandura icyo cyerezo twagiye tubyumva za minisiteri z'ubuzima zagiye zibitubwiraho amatangazo agaca hirya hino hino ku maradiyo atandukanye icyo cyorezo uburyo batubwiye uko njye mbyumva nabyumvishije uburyo gifata icyo cyorezo gifata ibicurane bitangiye kugufata ukaba uhinda umuriro mwinshi eh, n'umutwe ukakurya ugatangira gutengurwa ukuntu mbese niko nagiye mbyumva yuko kigenda gifata muri ubwo buryo eh. gikona rero icyorezo akigize malariya ariko urumva ko afite amakuru afite amakuru kubera ko amakuru menshi yo arayafite y'uburyo iki cyorezo cyandura hanyuma gikona iki cyorezo kimaze gusa nk'aho gihagarika imirimo myinshi mwebwe nk'abakarani nta nta ngaruka cyabagizeho ku buryo bwo kubona amafaranga twebwe nk'abakarani ndetse n'abacuruzi bakorera mu isoko rya kimisagara ni ukuvuga ngo bagenda baduha amabwiriza y'uburyo tugomba kwitwara ko nta guhagarara turi agatsiko k'abantu benshi Eh, hagati y'umuntu hakagomba kuba ari kumwe harimo metero ebyiri cyangwa se yaba harimo mwanya muto hakaba harimo metero eh, amategeko nk'aya ngo bagenda bayatubwira by'uburyo tugomba kubyirinda ndetse uwakwikekaho ibyo ibyo bimenyetso akaba yakwifashisha ah, ndakunganira ngira ngo uwakikekaho ibyo bimenyetso um, ibyo bimenyetso ashobora guhamagara ku ijana na cumi na kane bakaza bakamufasha si icyo wari ushatse kuvuga eh, nabyo birimo n'aga munwa niba n'agahomamunwa niba n'agakingamunwa agapfukamunwa <laughs> hanyuma tuvuge ku buryo bw'imyinjirize bw'amafaranga mu buzima busanzwe eh, nta ngaruka byabagizeho amafaranga arimo araboneka kuko byari bisanzwe amafaranga ntabwo ari kuboneka amafaranga ntabwo ari kuboneka ni ukuvuga ngo abaturage bazanaga ibintu mu masoko y'i kigali ni abari kuza ndetse wanagera no mu isoko ugasanga ibyo kurya biri guhenda kandi ahantu ahantu twakuraga amafaranga hahagaze eh, ahubwo mwadukorera nk'ubuvugizi nk'abacuruzi ibicuruzwa bakabicuruza nko ku biciro byari biriho koko n'utwo dupfukamunwa harimo abari kudugurisha ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri magana atanu kandi mu by'ukuri muri farumasi waragendaga wabaga ugakeneye niba ukora mu mafu runaka ukagenda ukakagura amafaranga magana atanu ni ukuvuga ngo mbese ibiciro byahindutse kuri buri kimwe cyose eh. ni ukuvuga ngo icyo mwumva mwasaba nka leta cyangwa musaba ababishinzwe ni iki icyo twasaba leta ni uko yadufasha igashyiraho eh, abashinzwe gukurikirana ibyo bintu by'ibiciro mbese bakabasha kuba bacuruza ku biciro byari bisanzweho Eh. ubwo rero ngira ngo ababishinzwe nabo barimo barabyumva nyamuneka mugerageze muhangane n'iri zamuka ry'ibiciro ridasobanutse abacuruzi barasa nkaho barasa nkaho bagiye guprofitira mu kavuyo oh, bakagendera kuri icyo cyorezo cyugarije isi bagatangira kuzamura ibiciro ababishinzwe rero baze gufasha abaturage ngira ngo murumva ko bafite ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ridasobanutse kugira ngo buri muturage wese ari ukeneye ako gapfukamunwa ndetse n'ukeneye ibindi bicuruzwa bisanzwe ukeneye kugura mufashe abaturage nyamuneka kugira ngo ubuzima bwongere busubire nk'uko bwari busanzwe murumva nta kindi kintu mwasaba leta cyangwa se ababishinzwe mwumva babunganiraho mu rwego rwo gukomeza kugira imibereho myiza duhangana n'iki cyorezo e, ikindi nanone bakagombye kutunganiraho e, ndavugira abaturage bagiye bafata amafaranga ya banki urabona imirimo yagiye ihagarara kandi ayo mafaranga bagomba kwishyurwa e, mwadusabira rero nka leta ikagira uburyo yavugana n'amabanki kugira ngo aba bantu bishyura bake kandi imirimo yaragiye ihagarara babashe kuba bakoroherezwa ngira ngo aho ngaho nkunganiye leta icyo ngicyo yarangije kugikora rwose leta yavuze ko igiye kuvugana na ba nyir'amabanki bakorohereza abantu bari barafashe imyenda muri banki kubera ko nyine imirimo bisa nk'aho yahagaze eh, icyo ngicyo ndumva ababishinzwe barimo kubitekerezaho kandi koko barabitangaje ko bigiye gukorwa ahubwo nk'amwe abaturage basanzwe mu buzima busanzwe murumva nta kindi kintu mubona kibangamye eh, ku buryo mubona mwamukeneyeho ubufasha ngewe natangiye nkubwira yuko inzara mu baturage ihari urugero nk'umushomeri ah, urazi uko abayeho yabagaho ari ugutera uturaka hirya no hino ntabwo abayeho kimwe n'umukozi wa leta umukozi wa leta natajya ku kazi n'ubundi azagomeza abarirwe wa mushahara ariko umushomeri imirimo nihagarara ubwo nyine nawe urabyumva ni cya kibazo cy'inzara n'ubundi kizakomeza ahangaha hagati mu gihugu gikoni urakoze cyane reka tugushime eh, murakoze namwe atangira utubwira amazina yawe nawe mu by'ukuri rero ngewe banyita tereza nyirarubumbiro nkora muri isoko rya kimisagara uyu nguyu ni umutware wanjye turacuruzanyamo hano ntabwo tugikora imibonano idakingiye imibonano yacu irakingiye hari agakingizo k'abagore n'ak'abagabo niyo ngeze mu rugo kubera ubwuzu mba mufitiye hari uburyo dusuhuzanye bibereke bose uko niko musuhuzanya <laughs> ngayo nguko rero akira nawe ngwino tuganira amazina bakwitanye nitwa nshimiyimana teogene nkaba nkorera hano ku isoko rya kimisagana teogene ukora iki hano ku isoko rya kimisagana eh, muri imirimo y'ubwikorezi hano ku isoko rya kimisagara turimo turagenda tuganira n'abantu batandukanye turimo turagenda tubaza abantu niba ese koko icyorezo cyugarije si muri iyi minsi kirimo kuvugwa cyane urakiziho eh, ndakizi cyitwa korona virusi cyitwa korona korona virusi cyangwa korona eh, virusi corona virus wowe wabusobanukiwe uburyo yandura batubwiye yuko cyangwa se twumva ku makuru n'abayobozi bagenda babidushishikariza ko ah, ari ukurwara inkorora mu mutwe ukarwara mu muhogo n'umuriro mwinshi niko tugenda twumva babitubwira ibyo ngibyo tubwiye ni ibimenyetso bigaragaza umuntu wanduye korona vayirasi ah, uburyo yandura nibwo dushaka kumenya uburyo yandura yandura ite uburyo yandura uburyo yandura wenda yandurira mu mwuka cyangwa se kuba umuntu ya yakorora amacandwe yagushingaho ukaba wayandura cyangwa se kuba mwegeranye nka gutya uyifite akaba yayiguteraniye numva ariko yandura hanyuma ni ubuhe buryo mwebwe murimo murakoresha kugira ngo muyirinde hano uburyo turimo turakoresha ni ubwo gukaraba intoki eh, ukagura turiya tuntu tw'udupfukamunwa no kwambara za ibyo bintu nibyo tubasha gukoresha hano mu isoko rya kimisagara aho twagereye ahangaha twabonye abakarani mwese nta n'umwe wambaye ga nta n'umwe wambaye agapfukamunwa murimo murabikoresha mu buhe buryo twebwe turi kwinjira dukarabye uko dusohotse tugakaraba uko twinjiye tugakaraba kubera yuko ntabwo twese ariko twabona ubushobozi bwo kuguraga cyangwa eh, utwo dupfukamunwa turahenze ahubwo mwebwe mwatuvuganira nimba hari izindi nkunga z'utwo dupfukamunwa n'izo zaga bakaba bazitangaho ku masoko ahantu nk'aho ngaho hateranira abantu benshi kugira ngo abantu bose babibone Mm. hanyuma twagiye tubona eh, ibyegeranyo bitandukanye bigaragaza uburyo ibihugu bimaze guhomba amafaranga menshi ndetse eh, n'abakire batandukanye bagiye bahomba amafaranga menshi twagiye tubona ba Bill amafaranga bamaze guhomba kubera iki cyorezo cya corona virus wowe nkawe Theogene ni Theogene harya eh, wowe nkawe Theogene ugereranyije kuva iki cyorezo cyatangira kuvugwa kugeza uyu munsi umaze guhomba nk'amafaranga angahe maze guhomba amafaranga menshi kuko nimba twara umukarani yarakoreraga nk'ibihumbi nka bitanu kuva mu gitondo nko kugera nka saa cyenda cyangwa saa kumi ubu ngubu ntabwo tukiyabona na bitatu si tukibibona urumva byaraduhombeje abantu nta marizi kiza mu isoko kuko urabizi ko umuntu kugira ngo agire ikintu abona nk'abakarani ni uko imodoka zigomba kuba zavanye ibintu mu ntara ibintu byarahagaze ntabwo bikinjira neza ubwo ugereranyije umaze guhomba nk'amafaranga angahe ngereranyije ah, kuko njye nimba narishyuraga inama ya bitatu ku munsi ntabwo nyishobora nsiga nishyura inama y'igihumbi urumva nimba ku kwezi narafataga nk'ibihumbi byanjye mirongo icyenda cyangwa ijana ubu sinyibona ndabona mirongo itatu byonyine gusa bivuze ngo umaze guhomba nk'ibihumbi mirongo itandatu eee eh. abanyamatwe tubonye hano umugore n'umugabo batwerekaga uburyo basuhuzanya batubwira n'uburyo bari gukora imibonano mpuzabitsina wowe ufite umugore eh, nanjye ndamufite wese muri gukoresha ubuhe buryo ubwo buryo abandi bari gukoresha natwe nibwo turi gukoresha <laughs> ese uburyo abandi bari gukoresha urabuzi eh, ndabuzi ni ubuhe mwe muri gukoresha turi kugira gutya eh, gusuhuzanya muri kugira gutya uburyo bwo gushyira kubaka urugo se gushyira gutera akabariro gutera akabariro urabona gutera akabariro wagatera nyine n'ubundi nk'ibisanzwe ariko urumva twese tugomba kubanza tukipimisha tukareba ko twizeranye turi bazima buri munsi uko mugiye gutera akabariro mubanza kwipimisha oya ntabwo wabikora buri munsi ntabwo ari ngombwa buri munsi eh. mwe mubikora nka kangahe mu cyumweru <laughs> aho ngaho waba ushatse kumenesha ibanga nk'umugabo ahubwo ahubwo dukora inshingano zo kubaka urugo nyine nk'uko bigenwa cyangwa nk'uko bikenewe ariko si ngombwa kuvuga ngo mbikora inshuro izi n'izi mbese biterwa biterwa <laughs> sinabona ukuntu nahita mbigusobanura waba ushatse kumenesha ibanga bashatse kukumenyesha amabanga y'urugo aya umugore n'umugabo bari bari ahangaha batubwiye ko mu rwego rwo gukomeza kwirinda corona virus hari uburyo ngo bari gukoresha ngo udukingirizo ngo tw'abagore ngo n'udukingirizo tw'abagabo ni iki mwebwe ntago izo mpungenge muzifite se ko mva muri kubikora nk'uko byaba bisanzwe byo gukoresha udukingirizo se udukingirizo ni ngombwa ariko ntabwo ntabwo ku byerekeranye n'iyi virusi iyi virusi ntabwo hari abantu benshi itarageraho ariko duteganya ko natwe ishobora kuba yanatugera ariko ngewe ikintu nabisabira ni uko mugomba kutuvugana cyangwa kutubwirira leta aba bantu baturuka mu mahanga bikaba byahagarikwa kubera yuko niba bari kutuzanira ibi byorezo twari twimereye neza ariko ntabwo ibi bintu rwose tubimenyereye mutuvuganira ngira ngo ikintu muri gusaba ko tubavuganiraho leta yamaze kugikemura kubera ko guhera umunsi w'ejo tariki cumi n'umunani eh, leta yemeje ko eh, nta ndege izongera kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cy'i iturutse mu gihugu icyo ari cyo cyose kivugwamo coronavirus ndetse nta n'indege izongera guhaguruka mu rwanda ku kibuga mpuzamahanga eh, cy'indege cy'i yerekeza mu gihugu icyo ari cyo cyose kivugwamo iyo virusi urumva ko ibyo muri gusaba leta yamaze kubikora mbere hanyuma turashaka ko hari abantu bari barimo batubwira uburyo ngo bari gukora imibonano mpuzabitsina aho ntihaba hari ikibazo cy'uko badasobanukiwe neza uburyo iyi ndwara yandura cyangwa se iyi virusi yandura ku buryo bumva ko kuvuga ngo niba umugore n'umugabo babana bakaba bagiye gukoresha agakingirizo ese iyi virusi yandurira mu mibonano mpuzabitsina keretse mubonanye nawe ayirwaye ariko atayirwaye ntabwo ntabwo iyo virusi yabageraho ngo kubera yuko mwakoresheje imibonano mpuzabitsina ntabwo ari cyo cyabitera cyane kuko n'ubusanzwe eh, kubera iringaniza ryaje n'ubundi abenshi bakoresha udukingirizo cyangwa bakoresha ubundi buryo bwo kwa muganga ariko iyo virusi ubundi ni byiza ko abantu bagomba kujya kwipimisha kwa muganga bakareba ko icyo cyorezo cyageze mu rugo mukabana mwese mu rugo umugore n'abana nawe mugabo mwese mu mukareba ko mwese muri bazima kugira ngo uh, murusheho kubana neza muziranye eh, Njye ikibazo nari mfite urabona bafunze insengero kandi ko abantu baba bakeneye gusenga sibyo ibintu byinshi barabihagaritse ariko njye ikintu nibariza ni icyerekeranye n'insengero sibyo eh, urabona tuba dukeneye kujya gusenga kandi n'ubu ngubu nubwo tunakora hano kimisagara hari igihe tuba dushaka nko kuba twahura ahantu tukaganira nk'akanama wenda k'abantu bakeya ese nk'ibyo bintu mwabivugaho iki nimba bishoboka ko uh, imipaka cyangwa se n'izo modoka zijya hanze ko bahagarika abo bantu batuzanira ibyo byorezo kandi urabizi ko abafashwe babashyira ahantu kwa muganga bakabitaho nta kuntu bafata bimwe bakabyorohereza abanyarwanda kugira ngo bibe byaba kubera ko ikintu kiri gutera ibyo bintu ni abantu bagiye baturuka ahantu kandi abo bantu bari hanze nimba babakomereye bagahagara ibyo bintu nta kuntu mwatuvuganira kugira ngo bibashe kuba byakongera bigakora none se ni teoneste haryo eh, nitwa nshimimana teogene eh, teogene teogene utekereza ko leta gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka abantu bareke kwegerana reka ayo manama areke kuba reka izi nsengero tuzifunge kuko ariho hahurira abantu benshi utekereza ko ari inyungu za leta cyangwa ni inyungu z'abaturage leta ibishaka inyungu z'abaturage eh, ni inyungu z'abaturage leta ibishaka inyungu z'abaturage kubera ko abaturage nibo leta urumva ariko nubwo ari inyungu ubundi urabona nk'ubu nimba ku isoko bimeze gutya eh, bikaba ngombwa ko isoko rirema eh, tugakaraba numvaga yuko no mu nsengero n'aho mu manama hakagombye kuba nimba hari ikintu hari igikorwa kigiye kuba aho hantu hakagombye kuba hari umuntu cyangwa se Eh, umuntu wabihugukiye upima iyo ndwara akaba yaza aho hantu hari bubere icyo gikorwa runaka akajya apima abantu binjira aho hantu kugira ngo icyizere kigaragare ariko gahunda zigakomezwa ibi ngibi bisa nk'aho ari mutarasobanukirwa neza n'uburyo iyi ndwara yandura eh, no mu gihe igaragarira iyi ni indwara ushobora kwandura uyu munsi ejo bakagupima ntibayibone ejo bundi bakagupima ntibayibone ishobora kugaragara ko uyifite nyuma y'iminsi cumi n'ine se urumva muri icyo gihe babapimye mwahuriye aho ngaho wenda harimo amazi itatu bayanduye harimo amazi itanu bayanduye murumva mutaba mumaze kwanduzanya mu gihe itaragaragara none iyo itaragaragara kandi wumva yuko igaragara mu minsi cumi n'ine tugahura nka gutya n'ayanduye nk'uyu munsi birashoboka ko birashoboka ko nshobora no guhura n'undi muntu simwanduze kubera ko n'ubundi imashini bita bibona uramwanduza ushobora kumwanduza ese wari uzi ko indwara wowe ushobora ushobora gufata nk'ahantu umuntu uyirwaye ashobora kuba yitsamuye agakora ahantu nawe ukaza ugakoraho ukaba urayijyanye ukayanduza mugenzi wawe akayirwara we ntuyirware kubera icyo wayimwanduje wamusuhuje yayifashe wowe uragiye urakarabye wenda nta nubwo wari ubizi ko uyifite ariko wowe wayimwanduje kubera ko we ntaho yakoze yakoze mu ntoki zawe urayimwanduje we akayirwara kubera ko watitaye kuri ya suku kandi wowe ntuyirware wari uzi ko ibyo bishoboka birashoboka ariko ndabona n'aya mazi reka gukaraba buriya nabyo si bihagije kuko urakaraba gutya ukinjira ahantu runaka hari abantu umuntu akakwitsiritaho urumva yakwitsiritaho kandi umaze gukaraba akaba arayiguteye ese ubundi arega hari igihe iba kubera yuko bitaragaragara neza cyangwa se wenda hakaba hari ubundi bushakashatsi cyangwa se irindi koranabuhanga ryazaboneka kugira ngo bazane ibikoresho byapima umuntu bigahita bigaragara nimba hari ibyabaho nabyo babishaka ariko gahunda zigakomeza none urabona guhagarara igihe runaka abantu badakora abantu bataganira abantu badasenga urumva ni ibintu bibangamiye abanyarwanda nanjye ndimo urumva na nawe ari wowe uba wumva bikubangamiye cyane ko urabona nimba tuza nko mu isoko ndetse umuntu yafite amafaranga sibyo akeneye nko guhaha ahahishije amafaranga menshi kandi ibyo ahashye ni bikeya kubera ko bihenze abacuruzi batubwiye ko ngo batigeze bazamura ibiciro ngo ibiciro ari bya bindi uzi inyanya ukuntu zihenda inyanya mu isoko zihenda kubi n'ibintu by'amasukari n'ibintu by'imiceri n'ibiki byose birahenda twebwe ntabwo tubeshya turavugisha ukuri abacuruzi nibo bari kutubeshya abacuruzi ntabwo babivuga ariko twebwe turabivuga kubera yuko twebwe tubura akazi kubera bo nimba umucuruzi agiye kurangura nyabugogo akaza twari tugiye kubitwara ku mafaranga yaduhembaga akaduhemba makeya avuga ngo ibintu byahenze rumva si urumva twebwe tuba tutabihomberamo mubihomberamo hanyuma hari ikintu waruvuzeho ngo cy'uburyo mubura uburyo muhura ngo muganire mukore n'izo nama no gusenga reka duhere wenda mu gukora izo nama ubu se ah, hano uko muhari mwese numvishe musa nkaho numvishe musa nkaho mukorera amafaranga atari make ubu mwese nimufite amasimatifone hoya amafaranga nakubwiye ni make kubera iyi mpamvu y'icyorezo ariko kiramutse kidahari n'ibintu bikaboneka amafaranga yaboneka amafaranga yaboneka bivuze ngo iki cyorezo mu minsi mike kimaze kigeze mu rwanda ibyaha byo byose mwari gihungabanyije byinshi ariko niba hari agatelefone wari ufite ka smartphone ntabwo wigeze ukagurisha narakariye nese ubu ngubu nese nimba cyarabaye inzu yari iteyemo kandi ari inzu undi bukura amafaranga urabona atarayigurishije se wahise ukagurisha wishyura inzu eh, ubwo rero kandi bizangora urumva rero ibintu byo kugira ngo leta yo irimo iranga ko mwegerana kugira ngo mutanduzanya aho ngaho mu nsengero urabizi mu nsengero hahuriramo abantu benshi kugira ngo n'ubundi naho mutongera mukajyayo kugira ngo ikumire ikwirakwizwa ry'icyo cyorezo kugira ngo abantu badakomeza kwandura ari benshi ari nako uh, imbaga nyamwinshi y'abantu igenda ihasiga ubuzima ngira ngo urabona ko dufite amahirwe mu Rwanda ko nta muntu urapfa yishwe n'icyo cyorezo ariko hagaragaye kese z'abantu bakirwaye urumva rero leta iragerageza kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umunyarwanda uwo ari we wese abura ubuzima kubera iki cyorezo um, iki cyorezo urabona nimba kiri guteza ibintu bimeze gutya ntabwo bivuze ko dupfuye burundu yego tugomba kukirinda nk'uko amategeko abidusaba ariko na nanone ntabwo hari ibintu hari ibintu baba bagomba kuvuga ati ibi bintu bigomba gukorwa ariko hakabaho eh, ibintu abantu bagomba kugenderaho runaka ariko bya bintu bikorwa ese ubu eh, cyangwa se nimuzatubarize nimba no hanze barafunze ibintu bikaba bitari kigenda neza kuba hanze ho barafunze rwose hari ibihugu byinshi byafunze ubuzima bwahagaze ubuzima bwahagaze abantu no guhaha kuvuga ngo guhaha abantu baha amasitoke bagasitoka mu mazu batakiva mu mazu nyine bibera mu mazu gutyo none nibigera hano mu rwanda bakene bazabaho gute buriya leta irabyumva ifite uburyo izabikemura nayo eh, ifite uburyo izabikemuraho kuko leta y'u rwanda ikunda abaturage bayo ibyo murabizi igerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo abaturage b'u rwanda babeho neza kandi bagire ubuzima bwiza mu gihe rero irimo irahangana n'iki kibazo ibyo ari byo byose nzi neza ko ibyitwibwira hari ibyiza atari ibibi eh, nimba hari ikintu baduteganyiriza reka tubitegereze ariko rwose turabangamiwe eh, turabangamiwe um, kandi batubwirira abantu ibintu bacuruza bihenduka dusiga dutanga n'amafaranga yo kurya mu rugo abadamu bacu bakatubwira ngo ntabwo byavuyemo kubera kubera ibintu byahenze eh? urumva ni ibintu bibangamye ah, wenda reka nere kwirirwa mbidisikitaho cyane mbitindaho kubera yuko birashoboka yuko Oh, wenda n'amasoko wasanga hari igihe azafunga ntawe ubizi ariko si bazayafunge reka tubibasabe ntibazabikore sinegetse ndasabye ariko n'ibyo bintu byo mu bituruka iyo hanze iyo ngiyo bazajya bashakisha ukuntu biza abagiye kubizana babapime nibinanza bongere babapime ku buryo batazagenda bagiye kubizana kutuzanira izindi ndwara bikaba intandaro ariko byitwe ko bagiye kubizana kugira ngo abanyarwanda babeho sinshimiye cyane kubera ko nimba bigerekeranye na korona nimba mwarimu bitubajijeho numvaga yuko amazi adahagije bakagombye no kuzajya bazana n'imiti ya yandi basiga mu ntoki ntabwo mu isoko twese tuyifite kandi nongere mbibutse yuko mbibutse yuko izi zaga mukasi nari maze kubikubwira izi zaga n'udupfukamunwa dukwiriye gutangirwa ubuntu ntabwo abantu bose babona icyatanu cyo kugura ga cyo kugura utu tuntu two gupfuka iminwa two muri foromasi cyane ko ngo hari abantu banaducuruzaga bakaba bari kubabuza ngo nibyo muri foromasi gusa eh, ibyo bintu rwose mu bituvuganire nimba ari inkunga yo kugira nimba ari inkunga bagomba guha abanyarwanda nimba badukunze natwe kubera ko natwe tubakunda abayobozi bacu bagomba no kugira agasiripurize badukorera kuko ibintu byose ntabwo ari uguhererekanya amafaranga amafaranga iyo yabuze ntabwo uyaterera navuga ko ari nko kuyaterera inyoni sinaba nakoreye icyatanu ngo mpite nyiguraga nkeneye kurya urumva byabaho se eh, rero ayo makuru muyadutangira cyangwa se muzatubarize wenda ubutaha tuzumva igisubizo cyanyu cyiza muzaba mwabagejejeho murakoze eh, ngayo nguko rero ngibyo ibyo Theogene arimo arasaba ko nyamuneka ngo bakeneye ko abakarani bakorera hano ku isoko rya Kimisagara bakeneye ko mubahaga ababishinzwe rwose ngo bamubafashe mubahe udupfukamunwa mutubahe nk'inkunga kubera ko ntabwo babona amafaranga yo kutugura amafaranga niba avuga ko ngo aba yakoreye icyatanu ku munsi ntabwo ashobora kugifata ngo agende ngo akigure ga cyangwa se akigure agapfukamunwa kandi umugore n'abana bari kwicira isazi mu maso ubwo abo abo bishinzwe cyangwa se ah, ababishinzwe nyamuneka mugerageze mwite ku buzima bw'abaturage nk'uko abaturage barimo gutakamba basaba ko urenganurwa cyangwa se eh, gufashwa gushyigikirwa ah, mu rwego rwo gukomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus no kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze kubaho nta nkomyi eh, bukomeze gusigasirwa nk'uko leta n'ubundi isanzwe ibikora iyi ni yero tv rero ngende DJ Mubera mukomeje kuganira reka dukomeze tuganira n'abandi bagiye batandukanye nge nitwa Murebwayire Rehema Rehema nawe tugusanze aha ku isoko rya Kimisagara uh, ucururiza aha niho ncururiza ubuzima buhagaze bute ubuzima buhagaze bute hano mu isoko mu bacuruzi nyuma y'iki cyorezo cyugarije isi ndetse cyageze no mu rwanda kimaze guhitana imbaga y'abantu batari bakeya ku isi e, ubuzima buhagaze bute hano ku isoko ubuzima mu bantu urabona bwakangaranye urabona abantu bagize ubwoba urabona nyine ubuzima barimo atari bwo barimo urabona abantu bagize ubwoba cyane kubera iki cyorezo urabona bari gukaraba cyane bari kugira isuku abacuruzi twaba bagize ubwoba ariko icyo nabwira abantu ni uko tutagomba kugira ubwoba ahubwo iki ngiki kigomba kutwegereza imana cyane tugatinya arasobana watara ari we imana abandi bita imana nyagasani nyir'ibirema kandi nyir'impuhwe nyir'imbabazi ko agomba kutugirira imbabazi iki cyorezo kikagenda abantu twese tugatinya imana tugapfukama tugasenga imana ikakidukuriraho nta n'impamvu yo kugira ubwoba kandi imana ihari kandi ibi byose imana ibibizi igomba no kubikuraho birasa nk'aho abantu benshi bamwe badasobanukiwe n'uburyo iki cyorezo kirimo kwandura ugasanga abantu bose bashobora kuba bazi ibimenyetso bigaragaza umuntu wafashwe n'iki cyorezo ariko batazi uburyo kiri kwandura mwebwe mwamusobanukiwe uburyo iki cyorezo cyanduramo iki cyorezo rero uko cyandura uko nakomeje kubyumva ku makuru ni ukuvuga ngo icyo cyorezo umuntu wacyanduye afite umuriro agakorora akagira umutwe akajya kubabara umutwe ariko batubwiye yuko umuntu ufite ibyo bimenyetso agomba guhamagara ku nomero itishyurwa bakamufasha ku ijana na cumi na kane bakamufasha eh, nawe utubwiye n'ubundi bimenyetso biranga umuntu wanduye icyo cyorezo wafashwe n'icyo cyorezo eh, turashaka kumenya uburyo cyanduramo uburyo cyanduramo icyo cyanduramo rero ni uko nyine nakubwiye nuko rumvishe bavuga ko umuntu arakorora akagira umuriro n'ibimenyetso wacyanduye uburyo acyanduramo nyine ni uko sinzi nta muntu kuko turabona abantu bamwe barimo barakaraba twabonye abantu bafite udupfukamunwa ah, hari n'abamaze kutubwira ko ngo uburyo bari gukoramo ngo kubakamo urugo ngo bari gukoresha agakingirizo kugira bakirinde mwebwe mwamusobanukiwe uburyo cyanduramo oya icyangombwa ni ukugira isuku tugakaraba kandi nanone nka kuriya batubwiye kugenda ku mamoto ugashyira igitambaro mu mutwe ku buryo umuntu icyo kasike uko yayambaye icyuya kitakujyaho cyangwa se yaba yikoze mu maso umuntu akirinda gukora mu maso kwikurugutura mu matwi gukora amazuru kugira ngo mugenzi wawe nawe niyambara iyo kasike atari bubyandure nabonye ko cyandura ku maboko wakiri ku maboko aho ufashe kirahasigara n'undi wakora ku wundi nawe kigahita kimujyaho gutyo gutyo ariko kubera no gukomeza dukora isuku dukaraba tukabasha kukirinda reka turebe ku rwego rw'ubucuruzi bwanyu twagiye tubona ibihugu byinshi byagiye bisohora amasitati agaragaza uburyo ki ibihugu birimo birahomba ndetse n'abakire batandukanye amafaranga bamaze guhomba nkawe eh, nkamwe muri gucururiza hano mu isoko rya Kimisagara kuva iki cyorezo cyatangira kugeza uyu munsi mugereranyije umaze guhomba nk'amafaranga angahe okay ntabwo navuga ngo umaze guhomba ariko uko twacuruzaga siko turi gucuruza kubera ko nta bantu bari guhaha amaresitora niyo yaduhahiraga kenshi none ntari kuduhahira amakwe urumva ko amakwe yahagaze mbese urumva ko ibintu bitari kugenda neza ntabwo ibintu turi kugurisha nk'uko byari bisanzwe abaturage hano bakomezaga kuvuga ko mwebwe abacuruzi mwaporofitiye mukavuyo mukaba mwazamuye ibiciro ku bicuruzwa byari bisanzwe eh, icyo kibazo cyo kuzamura ibiciro cyo cyaba cyatewe n'iki ntabwo twigeze tuzamura ibiciro wazamura ibiciro utari kubona abantu bari kukugurira uko twagurishaga niko bundi turi kugurisha none ni nk'iki mwasaba leta cyangwa se abandi babishinzwe kugira ngo ubuzima bwanyu bwongere busubire nk'uko bwari bumeze eh, kandi dukomeze kurushaho kwirinda iki cyorezo ikintu twasaba leta ni uko ikatwegera abayobozi b'ibanze bakegera abaturage bakadushishikariza gukomeza gukora ibintu by'isuku kandi noneho n'ibintu byo kuriza ibiribwa babyihorere mbese leta ikadukuramo ubwoba kuko nayo ihatubereye urakoze cyane urakoze nawe mm. ngaho nguko rero haba ni abaturage ba kimisagara ahangaha ku isoko twaganiraga mwumvishe icyo batekereza kuri korona virusi mwumvishe uburyo bayizi mwumvishe uburyo bavugamo ibimenyetso biranga umuntu wanduye coronavirus n'uburyo ki bashobora ah, bashobora kwitabaza ubufasha bw'ibanze bahamagara kuri rimwe rimwe kane cyangwa se ijana na cumi na kane hanyuma hakaza imbangukiragutabara bakaza ah, umuntu wese wagaragariweho ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba yanduye korona virusi cyangwa hari uburyo ari kwikeka bakaza bakamujyana kwa muganga bakamupima bakareba ko koko icyo cyorezo ari cyo afite tukibutsa ko iyi ngiyi ari yelo tv tukibutsa gukora subscribe oh, like comment kugira ngo dukomeze dusangire eh, ibitekerezo bitandukanye tugenda tuganira n'abaturage batandukanye ngende jay mubera nk'uko mumaze kubimenyera stay in touch ibiganiro nk'ibingibi kuri yelo tv ibyo oh, nakagaruka